Wij, eh, wij huren eh, eh, de boerderij. Aha. En de boerderij is eigendom van Stichting Het Drents Landschap. die dus hier natuurgebieden ontwikkelt, beheert, onderhoudt. Maar ook een aantal panden heeft. En we wilden graag dingen met theater doen, met kunst. We hebben hier al een symposium gehad over plattelandsontwikkeling. Ja, eh, wat, ook zeer, de plek ook zeer geschikt voor is. Mhm. Eh, we hebben hier een aantal verschillende natuurorganisaties ook een keer samengebracht. Hè, die dus vaak los van elkaar werken. Maar die zijn hier met z'n vier of vijf organisaties zijn ze hier geweest. Zo van, nou wat kunnen we meer samen doen. Dus ja, dat soort dingen gebeurt hier wel. Eigenlijk zijn we allemaal op ons eigen eilandje bezig geweest, maar we zoeken eigenlijk naar een wij. Hè? Dus we zoeken eigenlijk verbinding, maar dat hebben we tot nu toe allemaal los van elkaar gedaan. Hè? Waarom zeggen we dat eigenlijk niet tegen elkaar? Dus, dus ik denk dat het voor bijna iedereen eh, eh, geldt die daar een beetje bewust mee bezig is, dat je eigenlijk verbinding zoekt. Nou ja, ik wil niet altijd alles delen in het moment, maar... Eh, ik weet wel, als ik niet deel, dan, dan, dan eh, ben ik niet verbonden, heb ik geen voeten op de grond. Dus uiteindelijk, eh, ik word toch weer het blijst van als er wel gedeeld wordt. Ja, als ik hier alleen zou wonen, zou ik toch weer mensen uitnodigen om te zeggen van... ...hé, hey, heb jij niet zin om hier iets te leuks te gaan doen? Of heb je niet zin om hier eh, na te denken om... Ja, hè, dus dat is toch wel wat ook deze plek geschikt voor is, maar ja, waar ik ook wel... Eh, ja, het vrolijkst van wordt. Wat, wat bijzonder is, denk ik, van deze plek. want hè, heel Nederland is hartstikke vol. Ja. Eh, en we hebben ook een bed and breakfast. En eh, wat we twee keer mee hebben gemaakt, dat mensen uit Amsterdam een dag eerder weggingen omdat ze het hier te stil vonden. Maar hier kan het heel stil zijn nog. En dat vind ik nog wel, dat is een bijzonder in Nederland, wat zo vol is. Hè, dat er dus nog steeds plekken zijn en ook wel andere plekken, niet alleen hier, waar het gewoon stil kan zijn. En dat kan hele mooie dingen brengen. Je kan ook confronteren. Maar dat vind ik wel interessant.